abasinziira okutugoberera okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wamu n'ensi yonna okutwaliza wamu tubaaniriza n online medias uganda tubawereza tusinziira mu kibuga kampala ekibuga ekikulu eky'eggwanga uganda netusaasaanira amawanga ag'enjawulo nga tuyugumya amayengo ga wano ku mikutu emitimbagano nga bulijjo tweyamu kubanga tubatuusaako buli kimu ekinaaba kiguddewo okusingira ddala wano mu ggwanga lyattu erya uganda tubeere nga tubamanyisa ddala gwe munauganda ali eyo uganda yo kiki kyeriko akadde kano wawetambula wabula tukugamba obuteesumbuwa kugamba nti oba tekitulinayo kakyakapya gwe subscribinga omale onyige ku kadde kitegeeza bwonoonyiga kadde ako kajja kuba kakuwa obubaka obukukakasa nti buli kyetunaba tutaddeyo wano ogenda kuba okifuna butereevu ku ssimu yo nga mesagi ogifuna ka notification nga kajja nkagamba ah, online media uganda ng'olwaleero nti enoonyereza ku babaka abaali bagyeyo omudiri gw'ensimbi bobi wine abakudaalidde eh, agambye aa abunzi nalabirawo ensonga ngaeyunguzi oluvannyuma lwomukulembeze eggwanga naye okuvaayo nayogera nti ate e, e, ensimbi e, bagenda kuyingizamu kaliisoliiso wa gavumenti kwegamba kamesigi kajja buzibwe katyo gwengaonyigamu olaba uganda etambudde etya okusinga ate okugendera okunenenyamu vidiyo empitirivu ate ngaonoonyamu ekintu ekiri latest nga wenjogedde ku nsonga eyo gyengenda okubatuusako olunaku olwaleero ensimbi obuwumbi ekkumi ze miliyoni abiri abiri buli mubaka zongedde okutiisa ababaka bennyini abaazirya wamu n'okuboogeza obwama <laughs> ye omubaka kyagulanyiye abakudaalidde n'ebigambo byongenda kuba mbikutuusaako kuba ono ye esimbi yali yazizaayo dda omubaka Kyagulanyi, Honorable Zaake, omubaka Lutamaguzi, omubaka Mathias Mpuuga, omubaka Muwanga Kivumbi ow'Obutambala n'omubaka Amelia Kyambadde, omubaka Gerald Kaluhanga, ndowooza ababaka balinga mu musanvu babadde bajja bazzayo ensimbi ba munaana ne batwalibwa nga mbu abalidde olukwe mu paalamenti nanesipiika gadaga yavaayo n'agamba nti kyagulanyi ono <laughs> asooke agende mu kakiiko akakwasisa empisa aka paalamenti abitebye ayita atya ensimbi zino nti yali nguzi ewereddwayo okulaba nga wabagwirira era akadde kano ndowooza ababaka baali bazayo ssente ke kadde batandike okucyacyanca kuba olunaku olweggulo buli omu yabyebitegedde omukulembeze eggwanga yavuddeyo n'avumirira nesekuvumirira yenna ensimbi ezaweebwa ababaka ngaagamba nti kino kyali ddala yali nguzi era balya mu ggwanga olukwe bwe kibeera ngaakadde kano eggwanga liri mu kunoonya nsimbi tandise n'okulaba nga lisabiriza abantu sekinewo mu ggwanga ate ggwe mu empalamenti nemuvayo nemweyisiza obukadde abiri mbu mugende mubunyise enjiri y'okusomesa bannayuganda mu bitundu byammwe butya bwe basobola okwewalamu eh, okupreventinga ndowooza okuziyizaamu okufuna akawuka ka coronavirus kitegeeza mbu olwo lwali kulya mu nsi yaabwe lukwe omukulembeze gwanga yavuddeyo nabyasanguza n'agamba nti yayogerere ne sipiika kadaaga ng'amugamba ku nsonga eno nti era buli mubaka abadde tanabakozesa ssente zino azikwate azitwale mu task force ya district oba ya constituency ye obukadde abiri abuwa mwamweyo task force esobole okugulyamu abantu ebintu bwe kinaazuuka nga omubaka <laughs> obadde wajjayo sente zino nga gwe ogamba obadde ozikozesezza era kaliisoliso wa gavumenti agenda kubajja anoonyereze omubuulire obuwunga wabugula sente meka ebyenjala wabigula sente mmeka bubeera nga wagulira kagasawo gamanda nogawa abantu wagagula sente mmeka ye wabigulawa kwalite yali etya bagende mu kampuni gyewabigula n'abantu bewagulako bababuuze okulaba nga accountability emalawo ddala obukadde abiri buggwawo singa olemererwa baba bagenda kutema ku musaala gwo gw'omwezi ogwandibadde guddako bazeewo ensimbi ezo ebigambo bya pulezidenti kadaga ye olunaku olweggulo mu lutuula lwa paalamenti yagambye nti kituufu yakola ensobi neyeetonda agambye kituufu yakola ensobi naye ngaate yono yomuntu omu ababaka abaali baagala okuteesa ku kiteeso kino yomu yagamba nti buli mubaka bwa paalamenti zo abasinga mumanyi wayogera ayina akaloboozi ke yekkekanjawulo buli mubaka wa palamenti yenna ayagala okuwulya nga ada ayogera kugera ku sente zino era ngaayagala kujaano ku fulo ntayi teri teri agenda kugera ku nsonga zino zo sente zamazidde ofuluma zafulumye zeze ensonga sipiika ye namala nakkiriza wabula n'agamba nti omubaka abatanaba kujjayo sente ku akawunti ye bagenda kuzikomyayo wa sipiika bazisindike mu task force ya buli district evo mubako oyo oba constituency kuba district ezimu ziba nene enga batemamu constituencies eranga mulimu task forces ezigenda okulaba nga zituzibunyisa emmere mu bantu baayo esente zino zijulidde kyezigenda okutwalibwa kyagulanyi n'ababaka abalala abali bazayo sente bubakudadde bagamba nti balabirawo ensonga eno nga ddala yali yakulya mu nsi lukwe wamu n'okugulirira paalamenti obutanoonyereza ku butitimbe bw'ensimbi paalamenti bwe yali eyisizza ng'ebuwa buli disitulikiti wamu nekitongole ne minisitule y'ebyobulamu bekitongole kyebyobulamu nti singa ogamba nti kanoonyereze bagamba naawe walya naawe walya kitegeeza eyo ebanguzi kyagulanyi ne banne kye baali bagezaako okugamba wabula abasinga mubadde muwuli omusajja ye barnabas tinkasiimire barnabas yavaayo n'alumba kyagulanyi bubi nnyo ng'agamba nti ekintu kyeyakoze kibi nnyo abantu baabe ekyadondo yabaliddemu olukwe ng'agamba nti toyinza kugamba nti abantu be wammwe bafa ate gwe oddire ensimbi ezikuweereddwa palamenti ogende obataasa obagulye ku kyokulya gwe sente ozikwata ozizeeyo baana bazitinkasiimire onondoozi abasinga bamasinga kumumanya nga rebo mp owa nrm era baali bamugoba ne mu kibiina ekyo olw'okubeera agenesiti buli kibeeramu nrm ye ngaagamba nti bobi wayini ne banno mwalidde mu nsi yammu lukwe abantu bafa babawadde sente mugende mubayambe mubagulire ku bintu mwemuzinzizaayo ate muli awo muzinze nga temubagulidde bintu era ne basaba ne bagamba buli ssente za mubaka zizezaayo babayambe bazibagabanye mu babaka bano abazitutte bo bagende bagulremu abantu babwe ebyokulya nga bala abantu bano balinga abali mu kyejo naye byonna kyaddaaki byamaze ne bijungululwa kyagulanyi ngaayita ku mutimbagano ku mukutu gwe ogwa twitter yavuddeyo n'agamba nti bino si byewuunya kino kiwe ekyokuyiga eri babaka bannange aba paalamenti nti ssente y'ekibi gijje muyiyo bw'olaba nga nsimbi nibo babeera nga bazikuwadde kukuyamba naye nga waliwo gwe bazibbyeko gwe we bakukwata nazo toyinza kugamba nti ze bazimpadde kuyamba abantu bange bali mu mbeera mbi nawe obamubbi bwatyo nga bw'agamba kitegeeza nti ababaka babadde bakwata sente zino ne bazitwala babbi ngaomukulembeze gwange weyayogedde beyagaliza bokka okusinga okwagaliza bannansi olw'ekirwadde kino ekigenda mu maaso ezo zensonga eziri ku nsimbi obukadde makumi abiri obuleese bannayuganda nga banyenyeza paalamenti mitwe nga ndiga eh, agamba nga endiga etenda enkuba <laughs> ngaendiga etenda enkuba bwe zibalese bannayuganda bali kwewunya paalamenti kikaaki eri wano mu ggwanga naye buli ekinaba kituuseo tujja kubanga tukinoonyerezaako era ababaka bwe banakwata era ndowooza mwesunge mu maaso kaawo okulaba abantu oba ababaka bebakuba mu buduukulu nga balemeddwa okuwaayo embalirira oba ensaasaanya y'ensimbi accountability nga baleme okulaga ensaasaanya y'ensimbi yabaweebwa kaliisoliiso wanaazula nga mulimu amakoona abamu bajja kusalibwako ensimbi ku musaala gwabwe ogw'omwikizi ogunaddako abalala mu balinde okubalaba nga babakubye mu mbuzi ekogga nga babalanga okukozesa obubi ensimbi ezomuyibwa omusolo kankuma olw'obufunda bwakadde online medias uganda subscribing omalonyike kade aye tusobole okubanga tusobola okunoonyereza ufune nebubaka buba bukutegeeza nti wano ku online medias uganda tulina ate ekyamaanyi kyetubeera tutaddeyo nkwagaliza ekiseera ekirungi atakuumira mpeera akunkuumire